Что ж, всем привет! В данном видео немного разберем и обсудим то, как э, перевести формат э, PDF в формат э, Word. И также сделать с данным форматом PDF много других различных манипуляций, к примеру, водяные знаки и так далее. А для этого нам потребуется воспользоваться сервисом I Love PDF. Ссылочку на него я оставлю в описании под видео. Можете зайти и посмотреть. Перейти, соответственно, а, здесь можно а, зарегистрироваться, войти, ну и в принципе для первоначальных каких-то своих целей его можно использовать и без регистрации. Что у нас здесь есть в сервисе? Объединить PDF, разделить PDF, сжать PDF, PDF Word, PDF PowerPoint, Excel и так далее. Из Word в PDF перевести. Ну, здесь, в принципе, достаточно а, много сервисов. Здесь открыть PDF, сменить пароль безопасности э, для своего использования там и так далее. А защита PDF, короче, здесь ресурсов достаточно. То есть довольно-таки хороший сервис, а сейчас мы переведем PDF в Word. А я уже подготовил PDF-очку на рабочем столе, это в принципе чек на выдачу компьютера. Здесь, в принципе, можете посмотреть э, в DNS, да. И мы сейчас все это дело переведем э, в Word. Тоже переходим на наш сервис, выбираем из PDF Word. Выбрали. Теперь выбираем файл. Выбрали файл, выбрали наш документ, где он находится. А все, а здесь нам осталось справа а, только нажать «Преобразовать Word». Здесь, кстати, у нас есть «Преобразовать PDF-файлы с текстом для выбора а, в, ре... в редактируемые Word-файлы». А и также есть премиум, если вы, конечно, его соберетесь купить, преобразова, а, преобразует отсканированные PDF-файлы а, с невыбираемым текстом в редактируемые Word-файлы. То есть очень-очень удобно, представляете, отсканировали, да, что-то, к примеру, он вам этот Word преобразует. То есть, ну, это платная услуга, надо зарегистрироваться, соответственно, и а, платную услугу получить. А, Тут нажимаем «Преобразовать Word». Кстати, Word он преобразует вам абсолютно бесплатно. Только не старайтесь целые книги сюда загружать, потому что, чтобы а, честно редактировать э, целые книги, лучше все-таки использовать платную версию, то есть э, а, кстати, файл скачался, файл скачался в папку загрузки на диск C, я же просто так его скопирую, он в принципе у меня здесь э, есть этот компьютер, мы здесь выберем загрузки, как видите он здесь скачался в папку загрузки. Сейчас мы его откроем и посмотрим. Как видите, он полностью преобразовал в PDF документ Word, и мы здесь в принципе можем что-то редактировать, что-то делать, подправлять и так далее. То есть ничего сложного здесь не вышло. Кстати, советую регистрироваться на данном сервисе. А, довольно-таки а, полезный сервис. Тоже на нем а, зарегистрирован. Сейчас, правда, вышел, чтобы не полить личную почту. А так, надеюсь, данное видео было полезно, ведь с данным сервисом, в принципе, здесь можно и водяной знак поставить, и много чего другого. Довольно-таки удобный. Вот, выберем наш файл, добавить водяной знак, скачать с водяным знаком. Ну, в принципе, с водяным знаком. I love PDF, как видите, добавлен водяной знак. И здесь тоже вот, здесь вот вверху I love PDF. То есть с водяным знаком уже. Добавили, скачали, можно свой водяной знак и так далее сделать. Ну, для этого нужна, конечно же, регистрация, чтобы все это сделать качественно. Но поначалу обычные чеки или еще что-то вы сможете даже э, переводить из PDF Word и делать какие-либо с ним манипуляции. Сервис здесь, в принципе, достаточно большой. Э, здесь и конвертация у нас различная есть, различные форматы, то есть сервис большой, достаточно удобный, очень простой в использовании. Так что всем советую. А так, всем спасибо за просмотр, всем пока.